Nos cuenta que este es el tercer año que estudia en el Ecuador, pero que esta vez cree que se adaptará mejor, pues en un inicio no entendía muchas palabras que utilizaban sus compañeros. Porque aquí, cuando yo estaba en primero y decían, juguemos a las cogidas, y yo como que...